nabwekityo oli bw'ava mukamwake ng'ate nze naakasooka okusomesa information erage ensonga eyo ate noga nti nabise ssaabasajja kabaka mba neewuunya era oli yabuuza nti oli ku mutalo gwa kikaaki gwatamanyi bifa mu kibuga ng'abuuza yerusaalemu kikaaki mwoli okyanoonyeza omulamu mu bafu nange mbuuza abali eyo bannamawuli okusinza ddala ku lupapula lwa bukedde mwe muyambe ku central gavumenti bwe muba mulina obujulizi obukakasa ku ebyo mugambe nti obujulizi bu buno tubulina bwe muba mwetaaga okukola investigations ezitegereka mu mawulire kubanga etteeka likugamba nti oyo afulumya statement kimukakatako ye kenyini okuba nti yagiweera obujulizi kuba nsinza kuttunkanaabo bagwagwavu bukedde ebbanga lyonna ebadde bweti ngaebyowandika byakisiru era n'omulimu guno ogw'okuteekawo amateeka gogugenze gunafuwa naye lukiiko akiti eyogera ku abo bwe baali badde bagikyusaamu n'eba y'amaanyi etya singa ofulumya defamato oba ekigambo kyonna ekinaleeta obujagalavu mu ggwanga nga tekiriiko buufu bwakyo eitha babaggale ng'olupapula bakolawo okyabo naye sijja kukola statements bbiri ate mpoza omusanga nze ngwe wawaabidde lekoya yafulumiza statementi eyo mwagaza ekintu eki asseeyo ka odi yaako mbuza kubatulaba ate banaffe mwenna abatulaba tuli kompo tuli live you can share the link you can subscribe you can ask questions enamba ezo mujja kuzaba eziriwo wansi awo tusobole okuliziganya ffenna so n'olwensonga eyo any question that you want to ask please do osobole okuwogeraganya awamu ne honarebo jakana gwe bagamba mbu poliisi emukutte ate nga wali tuli naye si mukwate mbu y'omu ku abo ababika abasabasajja kabaka awamu ne pulezidenti tibuhaburu okyogerako kyomukulu atebuuza kubatulaba bana flashlight kyano nga bulijjo nsanisa okuddamu okubasinkagana nate niwankubadde kabadde kabuliro nga kawanvu mubize biyita ate nembeera gyetulimu eya covid netubanga twaddamu okuba ne restrictions empya ezitukuumira ewaka obutaseseetuka museseetuka gye twalimu eya bulijjo katonda gye yatulaganyisa nti ng'omwana w'omuntu ensi ekukwasiddwa so si mu bubi oba kukolerako ebikemebwa wabula ku lw'obulungi n'obuweereza bwa katonda kale mu tukwasa kw'ensi eyo olwaleero ate bwetukitunuulira nti waliwo amatobo agatuleetedde okubeerako restrictions oba okukugiro okuba nti tusigadde tukyali waka nja kusooka okubeebaza ebbanga lyonna okuba bawuliriza abalungi entakera ate era nebbanga lyonna mbadde mbategeeza disclaimer ne mbagaa nti bwe tujja wano ku frasla channel tetujjangaffe abasembayo obokkera enkyokutegeeza nti mazima dda byempadde lyekkomo naye buli omu awa birowoozo era mbategeeza ebigambo bino bulijjo katonda bwe yategeeza daniyeri nti wange daniyeri bikka ku bigambo sinakabonero ku kitabo kubanga ekiseera kyenkumi wekiba kinatera okutuuka wagenda kubeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera kale olwaliro bwe tujja gwe bwovaamu ekigambo ku ludda olwo nange kyemba njogeddeko nowaako clarification eyiyo ekyo baite okuddiŋŋana embiro kale mu mbeera yonna eya bulijjo mwe tubadde tujja tutambulira n'ebigwawo bintu bitusangira naye nga amakulu tukyali balamu mu mbeera yonna mwe tuli ate era bwetwe tujja okutambula ebbanga lyonna banafulashalekikyano mbagaliza okuba abawuliriza abalungi wewa <clears throat> mukulu tuyanza tweyanzeege hmm. ah, tetujja kulonza no tulina okutandika kuba kakati njaga kiringa okugamba gundi taliiwa nekituufu nga wali hmm. kitiisa poliisi ekunoonya sinnamanya lwaki enoonya <laughs> naffe tulabidde atwebe mawulire nti jakana kunze mm, mm. okuva ddigwa omusajja agala omutanda mm. n'omubika okugjako okulakinga kwa information mu bantu baffe betuwangaliremu okuva mu mulembe gwa his excellence president 86 up to 221 obulagajjavu obwassibwa mu media system bwe businze okuleeta bino byonna entakatole zolaba nti difamatole ezeebeerawo ebbanga ddene okkonjera ng'ate abamawulire kyali badde kyakulabirako nga kigazi nnyo okukakasa nti tuba ne reference eziyamba ku baana baffe abagenda okuddawo okuba n'ebyafaayo byogerwako n'okusinzaku okutereeza eggwanga kubanga eggwanga litereezebwa byafaayo byemabega hmm. naye bannaffe abo baliyitiridde okuba nti baayagala nnyo okuttirira bangi bwe bakozesezza mu nsobi kubanga empapula za mawulire tezitekeddwa kuyingira mu kyetuyita political hand naye ate bo bennyini bwe bewaŋŋamya mu nkola egamba nti tulina oludda bajja kulwana nokulwana entalo ze batasobola kumalako nazo okugjako kimu nti batunuliramu elementi endala nti basobola okukonjera omuntu nogenda okugulawo omusango gwa defamatole eira nga guyise mu libulo obanga guyise mu inuwendoozi mu mateeka gye tuli n'obanga ojja kuba wawaabi naye nga bakimanyi nti opapula baalufumiza we bati lwakola akawumbi kalamba n'ekitundu gwe bona ogenda mu kkooti okukulira bajja kuwayo miliyoni bitaano badde mu bakube naye nga interest eri emabega baakoze ensimbi mm. naye njagala okubategeeza mw abatulaba ku flashlit kyano olwaleero nti ekigambo okubika saabasajja kabaka <laughs> prosidia ate kinyambyeko nti emabega ku mukutu ogwo ntuzize tuzisomesa kabaka bwakisa omukono oba tutegeeza omuntu nti omuliro guzikidde oba ssaabasajja kabaka abuze bakyabalina obuvunanyizibwa miteeko gy'obwakabaka bwe buganda ne hairake oteekeddwa okutambulira katikkiro alina buvunanyizibwa ki abataka bobusobe balina buvunanyizibwa buliwa bajjajja abemituba balina obuvunanyizibwa bwebuliwa abaffe bwetuba tunuulidde abalange nabambejja kyekiddako emitoko gwokutano bebakopi gyetusemba nga kabaka amaze okukisa omukono nabwekityo oli bwava mukamwake ngaate nze nakasooka okusomesa information erage ensonga eyo ate noga nti nabisesa abasajja kabaka mba newuunya era oli yabuuza nti oli ku mutala gwa kika kikaki gwatamanyi bifa mu kibuga ngaabuuza yerusalemu kikaki mwoli okyanoonyeza omulamu bafu nange mbuuza abali eyo bannamawuli okusinza ddala ku lupapula lwa bukedde mwe muyambe ku central gavument bwe muba mulina obujulizi obukakasa ku ebyo mugambe nti obujulizi bu buno tubulina bwe muba mwetaaga okukola investigations ezitegereka mu mawulire kubanga etteeka likugamba nti oyo afulumya statement kimukakatako ye kennyini okuba nti yagiweera obujulizi he who asserts must prove jakana nabisesa basajja kabaka mu capacity ki simanyi buganda njimanyi ebbanga lyonna nze mbadde jansomesa ebigambo ebikwatagana ku nnono bukeere nkyate nga balaba ate nze abadde asomesa nono nze nkoze ekyenyume nfaanaganeko n'olugero olubadde lutambula nti gwekolanga bwe nkugambye so singa bwenkola oyo si yenze ekyabwewussa mu mwaka gw'19 tulina omulimi omukukutivu yali asinzidde japan gwe bayita maato yohiro yajja wano mu kawanda research center awo nga bamulese ngao mukugu wokugatta emmere n'ebibala ekyokubiri nga yali mukugu mu profession yokubiri eya structural development oba planning bwe bamuleetawo no bamutegeeza nti amaato ah, eh, kawanda research center gye bigenda okukwasibwako ngaomukugu waayo osobole okuyamba kuva n'abaliwo kyakwasisa abazungu obujja ne bategeeza maato mu kumuyitamu emabega nti abajapaani bano bagobera ennono n'obuufu bwabwe bateekwa okuba nga bwe tunaayita mu kakodyako tujja kuba tumaze okuwangula maato yohiro bamutegeeza ebigambo bino nti amawule getufunye nebbaluwa egezezaako okujja naye ngaate bungereza yeyagikoloze negiwandika ngaegiwandikidde mulimi olulaga nti baweereza maato ono okuddayo eri nga mu japaani ogenda okuziika empula nga yafudde naye ebbaluwa yatuuka ku maato yebategeeza ebigambo bino nabaga nti aa okufa kwa empula mu japan tekukyusa japan nabwekityo obuweereza bwange budda ku empula zzeeko kansigaze emirimu egyampeebwa era nkiikire ekitiibwa kya japan era teyasobola kusasa etukanagamba nti ŋŋenze yasigalawo abaffe mu nsonga y'emu waliwo ali emabega wa kino ng'akozeseza sente gavumenti oba sente gavumenti yeekasuza ejjinja mu kisaka ebuuze nti bagenda kupaluka batya babeeko gye badda nze sibutaabutana byenjoga nabategeeza nti ndirooya sinza kukeera nkya kuwa information gye mmanyi nti egenda kulakira ateesibwa omugongo gwange ekyo kyakyana kito n'okukuzibwa kwenkuziddwamu ebigambo ngaonoobifulumya ofulumya bituufu biwereddwako bujulizi naye bukeera enkyanga baga nti ate jakana naddu yeyabise saabasajja kabaka ii mukhaira kechi sibwa mu lukiiko lutwala kitigamba lulyo mu bwakabaka bwa buganda ndi mukopi obuyinza sibumanyina buvunanyizibwa kale mwebyo bana flash light channel njikadde okubategeza nti kyalibanga kukasuka jinja mu kisaka okwagala okunoonya kwabo kubanga ekirungi n'owekitiibwa fred lumbu yenna mulabyeko bwe yabadde annyonyola ku katambike naaga nti mwali mutaddewo dikoyi eyagala okwonoona ebintu bino naye ng'ate dikoyi eyo enoonya fred lumbuye <clears throat> agwe mu katego nti museveni yeekweseemu oluvannyuma lw'okwekwekamu nze nveeyo mpa amawulire nabaga nti nze situwala mawulire ga mpuliddeka mmenya mmala clarify nga information gyenja kubawo wano tusobole okutuusa ensonga nga etambula nga enetengeredde naye yamugamba ebigambo bino byenjagadde okubagamba namugamba nti ddala bagende nti nakubise naye peji eyange gyenina yeeno entongole ziri mwaziwamba ezo sinzaako bwettanire naye kkiriza obagaana lwendikubika nkakasa nti oliba ofudde era njakukubika nange mbategeeza bana flashlight channel naba bali yabatuliriza sina na interest yebika his excellency the president ni wankubadde ndisanyukanga amaze okugoloba olwebyo byayisizaamu eggwanga naye amakulu nze mbaddewo ne mbategeeza nti ffe kennyini twemenye tuyinza okuba tukuba ekinembe ekyo naye ngaate ku migongo gyaffe ffe babi abasinga ne mbateerawo nye lwa bayibuli lwebagamba batya yagamba nti omulikakanyazanga ensingo yammwe gyendi katonda nange ndikakanyaza ensingo yange gye muli era ndibakolera bino wammanga ebisatu ku bina nabaga nti ndibaleetera endwadde enzito ye covid-19 olwaliro talinaako gwatalya n'abagamba nti mazima dda ndibaweetera enjala va omwango nga gwe kennyini enjala olina ya mirundi ebiri olwaliro bwotunula mu nsayo nga temuli kyaggulo tekyetaaga kukulanga nti mu nnimiro teri mmere ekyo kikumala kukakasaako enjala kuggwa atya bujeemu n'abagamba nti ndibaweereza abakulembeze ababi nga museveni bw'omulaba naye mukusembayo yatugamba atya akajjulire mu gavumenti yaffe nga bwe tuli yagaa nti ndigabula eggwanga lyamwe mubamawanga ne balira mu maaso gammwe nga mulaba museveni bwomunoonya ne twesiye mu banalwanda abalimu temulimu kyetuyita ba aboriginis nga banalwanda mu ggwanga uganda mu serese 13 tetulina bwe buwanga 11 yatuwa wamawanga yatudde ku ttebo kwe tuli naye nga ekiyinza okuleeta ekyo ki bujeemu naye tebuyinza kkeera nkyate nze kennyini nembikayo hairak esi yange mu mateeka omulamuzi omukulu taliiyo gwe bakwasisa obuzinya tebamumanyi ani nanyini kulanga pulezidenti nti mufu oyo tabajjakana nadduli taba fuledi lumbuye ngemateeka nepengepenge taba pengepenge kale bwokeera enkya gwe novayo nolanduka ngaononya nsimbi ngaabamawulire eitha ku bibiri nga biriwo traffic president nga mwali nti mukasuka ejinja mukisaka tulabe azitowa kyenkana kimu ggwanga abadde atuli bubi nibakasukayo ejjinja eriwalabe naduli anajja navayo kulwomwana obajja kana naduli yekenyini anavayo nayogera ku kino abaffe empuliriza esembayomu bawansi bayogera kiku statement eyo obwe bujega bwa his excellent president bubadde batambulizaamu ebintu naye nga kyetubanoonyamu kyeki kulongoosa omukisa ensi mugiteetambule nga bweteekeddwa okutambula so si mu mpulira yammwe ebayibuli baagisoma naye nga ateri muyalayire naye nga tebagitegeera kristo yagaa nti nze bulamu nze kkuba nze mazima abakulembeze be tulina tebalinaamu mwoyo gwokugamba nti nze bulamu nze kkubo nze mazima n'abagamba nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza bw'otulya abakulembeze baffe ate bo bennyini abawansi bo mwe batulyamu ffe tuweereza bo so nga ate bateekeddwa kutuweereza olunyiri olusembe yagamba nti anaaba nga omukulu mumwe anasooka nkubeera muweereza waabalala ekikufuula omukulu n'okutuuka wooli kitegeeza buvunanyizibwa bwa buweereza bwe buli nze bwenvayo okwogera ku ekyo ate siteekeddwa tutunuulizibwamu nso notandika n'okunkonjera bye siteekeddwa kukola abaffe bwe batyo bayonoona amannya matwe bagamba nti okukyusa oba okufa kwa empera tekikyusa japan nange njagala okubategeeza nti museveni bwafa tekirina kyekikyusa mu ggwanga nabwaki tonna mmwe abatula mu kitwale ebbanga lyonna nti ne ssaabasajja kabaka atuuka n'akisa omukono kubanga ono aliko wakifunikwa kyasatu mumukaaga twebuuza ababadde bayita babadde biti babadde bakabaka ngaera bafuga naye hairak era nga pulezidenti weeri ne muhairak mu bwakabaka bwe buganda mu lyini zebbiri ya house of common ne house of lords abalanga ssaabasajja kabaka okukisa kw'omukono gwe webalimu era abatongolere abatali jakana nadduli mukopi nange kenyini muhayira ke ya gavumenti ya museveni sinayo mulimu era sigwegombanga kugukolerayo kale ate mwaba basekeddwa mubika ali sinza kuba mugwagwavu bwe nti muprofesioni yange ey'obwalooya ne bukeera enkyanga njagala byansimatu byabufuzi byakyana kiti ebyo ebyo sibiriimu nabwekityo abamawulire bwe baba bagafulumiza nga bwe mbasomedde etteeka eriga nti he who has arts must prove nja kusaba bukedde olupapula olwo oba vision group nga bwe bagiyita hmm. yeegezeeko okuwa ku bujulizi obwo bano abaffe aba cid n'okukakasa obujulizi bwabo abakasa nti babika pulezidenti obutambi njogedde bungi banoonyeemu muekyo of recent kubeera mbadde nkyabukola obulaga nti jakala naduli oba kitaawe haji abudu naduli alina weyayogedde n'agamba nti pulezidenti mufu nze mbika ebyo si byembi kale byakyana kito kyensobola okukutegeeza Ah, banange byo byamaanyi nnyo naye nga omutogo vision group omutogo gutaddeho bulungi ebyokubika pulezidenti biranze naye ate ze kisinga okunewunyisa mm. okubika pulezidenti mufu mm. kyolowooza kyava ku ki abamubika bwenkuwa ensonga kyava kuki kiba kikakasiddwa ku ebyo byenabikabika awo mu mateeka mba nekubye kalipo oli butuufu wabula gamba mm. kyekisiikudde mema okuba nti waliwo abayinza otutuuka kweyo levo ne bazannya omuzannyo gwegumu kubanga walikyaliwo omuzannyo ogwetaaga okwetegereza gavumenti yeegulimu museveni yeekweke bagambe nti ddala yafudde n'ebifaananyi biyite nga balina bwe banoonya nga tageti ngaffe mm. ekyo nakyo gyekiri mu babyobufuzi weebali hmm. kakati awo omuzannyo gwennyini basooke badde mubagutunuulire bwe twalinga tuzannya tepo olina okwetegereza ennyo era mugeraganya tepo oyo nga bwolaba kyese kati nkutegeeza his excellent president ne vision group that check mwecheking oba tonna okusesetulwa pon hmm. oba king nkulayira sooka wecheking kikulu nnyo naye ate ebyo ekituufu bitiisa naye ate nga bituufu omanyi honorable nature ku kino ebitiisa byebiriwa sagalakiwawazise matu neza kyantiisa ki kino hmm. nali awo nga nebasa hmm. nenfuna bu notification ku simu nti breaking news konzi biki nti mukulembeze gwanga mufu era kyoba tetwabyogera nate yeyakasooka okufa mubakulembedde si yakasooka naye afanga munyeera tukubunkenke mu mbeera okufanga munyeera ani ategeka kukudurayo omuntu okufa katonda omanye ekiri kutta sikimanyikwepale nnyo ekyo jakana naddu takimanyi ne museveni kenyini tamanyi kyakumutta ne bwe kirigwa kiriba kituufu nga kigudde kuba kiriba kirabwako n'amaaso hmm. galanga yafiira mu nnyonyi yali talina kubamulabirira yali abayina enyonyi eh, tebazikyekinganga <laughs> natimu naffe naffe naffe twalabiddeawo eno vision group eyagako yagaleesa amawulire babasembayo era abaagala mu authority hmm. kubanga sinza kuttunkanaabo bagwagwavubukedde ebbanga lyonna ebadde bweti ngaebiwandika byakisiru era n'omulimu guno ogw'okuteekawo amateeka gogugenze gunafuwa naye olukiiko akiti eyogera ku abo webaali badde bagikyusaamu neeba y'amaanyi etya singa ofulumya defamator oba ekigambo kyonna ekinaleeta obujagalavu mu ggwanga nga tekiriiko buufu bwakyo eitha babaggale ng'olupapula bakulawo okyabo bano banabukedde abo babukedde bwebaba nga mulimu ba auditors nga bebakoze ekintu ekyo nga si kya kampany babakwate babaggalira emyaka anaana babeemu amagezi okutegeera baba begalira benyininyini kubabe bananyininyini bebanyini mpapula bebananyini buyinza soba bagenda kwegaate bananyini lupapula bwoteekawo olupapula nti thisis ecompany yeyeekozesa eh, naye nga yabukedde kwebala ennyo thisis ecompany erimu baki erimu banayugakwata abantu ne kampany zennyini kyoba ogamba two parties zikwate kyoliko president omwaka okay yenna ali mubuyinza nze namulaba wano ku mawulire ejjo lyabalamu tekinnaweza na wiiki eh. ng'akremenga ku tvmu n'amawulire agawandiika ebimukwatako ebikyamu ebitali bituufu yali akremenga biki ate ggwe omukulembeze eggwanga n'okoma ku ekyo n'olekawo olupapula bukeera enkyanga nze ntuddewo n'ofulumya agamawulire agatagenda nakugasa nsi opapula nitusigalawo bakampane automatikali luba luggale nabo bonna balutuddemu ne ba odita ne baggalibwa ne basaving hmm. eggwanga siryakuzanyirako nga gwe bwokitunuulira ekyo ekitulemye mu buufu bwaffe mu buweereza bwaffe mu mawanga gaffe ag'abaddugavu twerowoozaako mu kwerowoozaako kw'olwaleero so si kubalijja gwe bwofulumya gamawuli ag'ekyana ekitongo ekyo ngaolupapula lukulu bwe rutyo bukedde olweggwanga olwo ggwanga lyawa baalutongozanga lwa ggwanga division group obaogirabako eriko ekigambo nti uganda property ako okwogedde mbadde sikamanyi luliko eh. bananyirwa ba property okukola mu gavumenti kitegeeza nti ate olupapula lwa gavumenti <laughs> aha kwegamba uganda yo uganda zaabu naye nga ki olowooza zino ensonga zino zirigwamu ddi oba gwe mwenyini nga gwe looya bano bali mu kkyoba kiyite nti bali mu kwonoona linnya lyo onoobakolera mm-hmm. ki singa mm. bwoba weewaddeyo obavunaana owabira musango gwa difamatole mm. kuwaayo bitaliyo kituufu kwekifaananyi kya nkikola kyokwo ku lupapula lwabwe ku front page ng'ate baalutaddeko nga tebannaba kunkubira kunzijako evidence kubanga amawule galudda lumu mm. baali badde bankubira nti ensonga bwe tyeguddewo bagamba nti wekityo okyogerako ki nga tebannaba kukukwata nofulumya mumawulire kukyowa naye ate bubasazeo ku kyonna bafuusa abalamuzi ate bebawaaba era bebawawaabirwa bo ne basala omusango patizi satu zonna zabadde awo era gano amawulire gaala enaku z'omwezi uh, kumi nabbiri ogwomusanvu biri abiri mugumu hmm. era producer doza akapapula kano okalaba kekano yoyo mukulu honarebo jakana naye yewuunya kuba nti nwano waali hmm. naye yewuunya ngaomuntu akolawo ki yagenze kukolamu ki muno yatandika ddi okukola headlines ezabukedde kale obukedde ekituufu ngaona tebwagambye mwechecking bonna bonna becheking naye tetumanyi gyebinaggwera bino ebintu onalyo tetumanyi tebinakuwa binaggwera kuba omukulembeze juzi yagamba yali wano juzi korona weyagamba abamubika those are his enemies those are his enemies ekyo kisoboka okuba nga bwe bamubika hmm. naye muba enemi ayawulemu ba enemi kikaaki hmm. owekitiibwa haji nadduli mu 21 mu kalulu ka nsambu kaali kemasako gye bayita bukoto south hmm. uh, owekitiibwa nsambu yali yesimbyewo n'agenda munoonyeza kukalulu naye aba dp bwe bakitunuulira ngono wa nrm ngaate empaja ezomunonyeza akalulu bagitegedde nga yamaanyi hmm. bayita mu cbs yo kenyini omuweereza waabwe nava mu statement ekonjera haji nadduli emugamba etya nti haji nadduli abategezeza era bwabadde ku mikolo mu kunoonya kwa kalulu n'abagamba nti bwemuta wansambo obwakabaka bugenda kuvaawo yestatement gye bamusaako akakasajja akalembegera nze simanyi gundi bakaita kani simanyi simoni gundi era akaayi ako akalembegera ako oba simoni muwembe oba muwemba oba muwembe era akaayi hmm. ye yavaamu ebigambo ebyo naye owekitiibwa nadde bamukubira amasimu nti owaayi eno statement esobola okufuluma bweti bwatugambibwa ti abaana ne bavuma ku social media obutaliimu yadde ensa yadde amakulu n'obutapimaamu muntu ki ebbanga lyonna ayimiriddewo atyo haji yabategeze ekigambo eki nibaga nti ndi muntu mukulu naye sijja kukola statement sibiri ate empo z'omusango nga nze ngwewawaabidde lekoya yafumiza statementi eyo mwagaza ekintu eki asseeyo ka odi yaako bweba yakutte ne vidiyo naye agiproducing nga njogera ekigambo ekyo ekigambo nti bweba ti mbalonze ensambu obwakabaka bugenda kuvaawo nebaga nti cbs naye producing ekyo bagenda obbitunulamu bwe bati ngaemabaga womugongo baali baagala oli awangule wa dp mm. ne bakonjera ono ne basuuza nsamba omugaati naye ebyo ebyobufuzi otugenda otutambuliramu bwe bityo naye sawulya ku mmengo yonna bwe yeenenya yadde cbs bakireka nekitambulira abo bwe batyo naye nga bonna bagaa nti olupapula lwa ssaabasajja kabaka ani atamanyi naddimu bwakabaka wano ani ategedde bwakabaka ngaasinzira ku oyo bwebafuna statement yatambulirawo bwetyo akatambi nesawa yaleero kale mukukolaki okufuluma okufuluma naye nange mbategeeza ebigambo byebimu kitange byategeeza abantu abo ne cbs nti jakana naddu yayogera siri muzimu woli wendi ndi mulamusayogulina yenna alina akatambi ako akagamba nti nabika his excellence the president akateekewa obaka audio obaka video yes akateekewo nga tutuvudde ku bino ebyokuteekawo ntitasamaza embeera abantu banagamba ki ogenda kukola kyapaana okukola ki sisinzira ku ekyo yataddeyo amawulire yabawo akatambi bukeddekaako egambye nti weewo ne kulisiti bwebanga gavumenti mweyayise ne gavumenti ebawe ku bujulizi bwenza okwesembesa hmm. naye okumala gajagala bwe muti nga mulinga abaana abato olupapula olukulu olwogera olulimi lwa ssaabasajja kabaka nemuba nga mukyakola ebyo byekyana ekituba olita ba kika kyabo ava gwe gwenyufu hmm. muli babisi nnyo kale ebyo bwetatadde gavumenti bwerijja mukulongosa kwebintu ebyo byetegeda okulongosa ku mulembe gwa museveni nga guvuddeko singa tituddamufuna kinembe kyakubiri era wetwa tunyonyola ku prerequisites gavumenti zeteekeddwa okuteekawo n'abantu ffe kennyini abalondawo betuweerezaayo twalibadde tutaddeo omuzinzi ogubuuza twagala ki gavumenti egenda okuddako yakusinkagana obuzibu bunene ng'ono amaze okuvaako ng'ogjeeko entegeera yaabwe ebagamba nti 50 years plan gye bakyusa nejja mu kigambo 100 years plan wethe subject bo beba kituyita abakungu kale muntegeere ey'okuba nti yakigwegwenyufu ngaera yakyana kito tulina okulongoosa ebintu bingi mu ggwanga lino okusobola okutereera ne munyeera nga abadde mulayini yeye nga tasobola kumagalala kakibe kinyonyi kabe mulalu ng'ali ku street kuli ye ate omulalu aba akyakolakoki kubanga amateeka yo gajja abalalu balina gye balina okukuumirwa naye ate muggwanga uganda abalalu n'abalamu tutambulira waki wamu naye nkunkizayo ku kiri nti agenda okujja obuzibwanasinkagana kyetaga kubanga entegeera yennene ngira yanjawulo asobole okuwa omusingi eggwanga uganda n'ekigambo okugamba nti tuli mu unity in diversity amawanga amangi agekulungulidde mu buyungu erimu naye nga buli ggwanga erisobola okwefuga ekituwa ekigambo federal system obwenkamunkamu obwe bunaabuze tutunuulire ennimi zaffe nga kikulu obutapaaluuka na bano abaana basiba weemula mulimi luganda nti bayimba bawemula mulimi oluganda nti bali mu komedi ne bawamula mu nkola etalinawo ejjira nemmenga esirisa etuddeawo gavumenti ebyo tebiraba epaalukidde kujjakana nadduli abaffe mubaana abamawulire ebyo temubiraba byemuteekamu nga yemmwe bannanyini kukuuma lulimi mu mpandiika ate muwaayo bifu nonga nti bukedde limu ba odita abategeera ebyekyana ekitonga ebyo mugezeeko byejjiramu ddala byakisiru eggwanga mulyonoona ate nebunategeera nti mwonoona bwonoona naye omukulembeze alijja okulongoosa bino yeetaaga nga entegera yeinamu exception nnene okusinza ku bizibu museveni byagenda okulekera eggwanga lino nakekityo aji bwe yababuuza akatambi aba cbs ne kababula nange wekanababula baliddamu ne bakuba muwulira kugamba nti atwali mwalimu ensobi oba bali mu comedi era twetonda ku lwekyo naye obudde obugenda mu kotimpa wabiraabo obwo sibulina bwabyakyana kita ebyo abatundi abatunulizi n'obaleka awo baba betta bokka butabamu magezi bwe balijja omukulembeze aligenda otunula emisango emikadde alibaggalawo ku lw'ebyo byebazze bakola bayibuli yatugamba nti atali ku lwaffe ye mulabe waffe kale abamawulire bonna mediya zisinga ate zafuuka balabe eryo abantu abali mu ggwanga lino hmm. obutetegereza eno egoba ki kyogibuuza kikyegoba abantu bano nabo bazibu oba si bazibu ababika kabaka basatu nabo bakwate jakana yes. suleiman naduli simukwate nkiddamu wali mulamu tuli wano era nkujje mukomera nti nolyokokola ezino bino byogere batnaga bimubalira ekintu ekyo kiraba mm. ye haji bwe yali ayanukula aba cbs n'abantu abaali bamuvumye bwe bataddewo okukakasa nti bamuvumire eddala mm. yebannyonyola ensonga eno gyenjagala basigadde bagitegeere mm. yabaga nti mwaga nti nagambye nti bwote wansambu kalulu mm. obwakabaka bugenda kuvaawo naye mba nga saakyogera mu budde buli obwa pulezidenti nga mukyenda mumukaaga wetwaterawo okulonda ne sijja kunoonya kalulwako nabbagamba nti wetutalonda museveni obwakabaka bwakuvaawo nga ffe twajja nabwo ne tujja mu bbiri etaano ne sisoogera kigambo ekyo naye ensambu azitowa ki eri obwakabaka bwe buganda ate era azitowa ki eri mu gavumenti gyetwajja nayo ofulumya statement eyo nga saajogerera ku pulezidenti hmm. kale bino biri awo byakyana kito nnyo kale webeerawo ekibuuzo ekiyinza okubuuzibwa basobola okumbuuza nesobola okwongerayo program bweteekeddwa okutambula ok nze kino mbadde nkyakirikoko katono hmm. nga njagala kwebuuza nti of all people mm. why you being mentioned ekyo sinza kinyonyola byobukedde yina okukinyonyola lwaki eronzeeyolwaki eronzeeyo nze kubanze byenjogera tebirina webikwataganiramu ebyo era nebyo sinnabyogera mm. yetuwa olugero lwayo lwaki batunulidde ensonga yajjakana nadduli mm. nebaleeta pengepenge nebaleeta lumbuye n'amakumi abiri ago gebogerako agakoze eki mm. agasigalidde mm. ogwo mulimu si gwange gwabukedde lwaki nze yenyonyole Hmm. okay kirungi nnyo ate mbebaziza waliwo wano omukyala agambye mm. weebale nnyo oba nukudde bulungi nawankubadde eddoboozi liri wansi kale tugenda diterezaamuko nagamba misajja kana nadduli greetings from wano bano bali bulaaya mm. youare doing wonders ense eh, kutumidde era bakwagala nnyo mm. soka kati n'olwensonga eyo mm. kirungi nnyo ate mbebaziza waliwo wano omukyala okay. yes kakati mwenna abasindise message eya network ekituufu kiri nti ebadde yekyanze yekyanzeemukko naye kati onabitedde biri bulungi mwebale abali ku live keep sharing the link share your address all over the globe abantu mubategeeze nti no honarebo tugamba mubadde bubi nnyo simukwate ekyo nkiddamu simukwate waali kindly share the link uh, send those questions tulabe wetusobola okutambula hmm. kakati honarebo tukyali ku mpewo nga hmm. tukyalinda some of the questions network ebadde erimu okuba obuzibuzibu naye ka twabiterezeza everything is clear kakati honarebo hmm. olowooza gavumenti yaffe eno eya uganda wetuli esaawa zino hmm. wetuli esaawa zino tuli mu nsi kikaki lwaki njogedde bwe nti nti hmm. the major issues theyare not being paid attention to mm. and minor issues created by them theyare paying attention them to mm. tudda before nga tunenukulawo we tudda mm kino kidda ate eri fe abalonzi abassayo gavumenti ezo okuba nga zituweereza nabwekityo bwe tutateekewo bwongo mu kugamba nti okukyusa kwa gavumenti gye twetaaga tuleeteyo gye twetaaga kiteekeddwa kukola ki hmm. ebbanga lyonna tukyaweerezaayo ebikojogo ngaabo abatuddeyo naye nga twevuma luvannyuma nti ate byazze bitya nabwekityo nga tunayagala okukyusa gavumenti etegeerekeka nayogerako emabe gaawo n'ekitange ne mugamba nti waliwo ensonga etekeddwa okukolebwa ng'eyise mu gavumenti yo yennyini ekintu kibeere automatic mu bintu ebyo bisatu bisatu nzijja ku kiri ne mugamba nti omwana yenna bwaweza emyaka kumi na munaana ng'ateeka okuwera national id mm. national id yali badde balibwamu ebintu bitaano nti bwe tukuwa national id neefuluma kiri automatikaly ekitongole kya electoral commission kiba kimaze okukuyingiza nakyo mu mm. bantu abateekeddwa okulonda so siddayo weewandiise wabula omulimu gw'okujja nga balondoola bakyabaafa ekitongo ky'ebyokulonda kyekiba kikola omulimu ogwo mwabo mulimu abaafa mu kaseera kano tyoke tufulumye lipooti nti abaliwo mubamaliddwa banaalonda be bano ng'eggyemu muwendo gwakolaki naye kyebasobola kikola batya nga sisitimu erage omuntu mu ggwanga yonna bamumanyi bamaze okugiteekawo national id esobola okuyamba ku buli sisitimu okumanya buli muntu waali n'okukozesa amalwaliro tusobole okubala abaana abo buli abaazaaliddwa kijja kuyambako kinene naye mu bulagajjabu bwa central gavumenti we tuli olwaleero ekiteekeddwa kukolebwa ku buli muntu yenna kutegeera omugaso gw'okukyusa gavumenti gweguliwa kkiriza oba gaana tuli mu nnabyabufuzi byo bikukimako byokka mm. bw'oba tewalonda museveni n'aba nga yawangula ndayira mu linnya yakatonda buli kyakola kyonna nga kinyigiriza kikutwaliramu wadde toli mu byabufuzi mm. abaffe ekintu kyokugamba nti ndi dokita ndi looya atenza ndi munabyabufuzi omulala mirimu gyonna gyetuli ndi mubazi egyawansi ndi muvubi sooka otegeere obuvunanyizibwa bwokuba ne national id secondly otegeere obuvunanyizibwa bwokugenda mu kitabo ekironda nga bataddewo okuyita bagenda okwewandiisa ono gavumenti ya museveni musobola gikubira mu kigw eki bungi bwabo bewandiisizza abakyawa <laughs> ne bwaba asobola okubba akalulu hmm. tasobola kubba kaggwanga lyonna bakaba ne kalemera waawe kituufu nekabalemera unaga nti a milioni tuliana munya tujjemu ez'abaana abate miliyoni abiri tugeza bugeza mm. netujjako ezaabo abali vulnab abatasobola kubaako kibayogera ba imbesairo abatategeera abantu abagwa nga bali mu casualities bonna tubajjeeko omuwendo oguteekeddwa okwewandiisa okulonda ku miliyoni ya makumi ana mu emmeka ziri emiliyoni ya makumi asatu ku miliyoni ya makumi asatu netugezako kiko niwendi abiri mu etaano zewandisiza omuwendo gwe miliyoni abiri mu ttaano museveni ekigwo kubanga abakyaye bangi naye ngaate bawoggana buki mu bitabo tebaliyo ebironda toyina bwojja kukyusa gavumenti gwe omusuubuzi gyoli nga mubitabo ebironda toliimu ne bwoliwoggana ngaabasalawo ku bintu ebyo balala ntunulira nze ekyokulabyako enakaseke twatunulira ekitabo ekirimu omuwendo ne population eri mu nakaseke gye nali nvaamu nga tuli mu mitwalo kumi neegi ejja constituensi eyo tugenda otutuuka mu bitabo ebyokulonda ebironda ebyabo abavudde beewantse mu byobufuzi emitwalo tegyawera esatu naye ate bwe bakaayana nti tulina omukulembeze omubi abataalonda bakyawutinga kinene okubutukira bano abaalonda nzirayo ku nsonga gye wambuuliza tutereeza tutya ebintu bino hmm. era gwe gavumenti ogiraba eragawa nga tonnatunda ku gavumenti gyeraga sooka omanye obuvunanyizibwabwe erina kukyuka etya kubanga temulina mundu amaanyi gokka getulina nga ffe abasembayo wansi kuyingira mu bitabo byakulonda prosidi yejeetya gigoberere feme kuwokkanirene mukwejjusa ngaobulagajjavu ate buli muffe akalunga kakyaliwo kasobola okukuba museveni kamukuba ekigo ne bwaba akabbi atya nekalaalirawo nabwekityo abatwala ku flashlet channel gavumenti njirabawa jiraga gavumenti okugamba nti ojirabawa jiraga yo yalemwa dda emyaka egisusse emabega tuli mu kifo kimu tetuseseetuka bw'oba ogamba eragawa gamba nti yafiirawa yafa dda nga ye enkola yaayo system system nfu tulikumulambagitambula esystemu eyo kasitokitunulya mu central government nga gireese ngaerakinga principles ezi biri kakasa nti tewaliwo gyetulaga prinsipa esooka kutunula eggwanga bweliteekeddwa okutambula eggwanga hmm. ebyo tutwaliramu structure development structure engineering tutunulira mu uh, infrastructures tutunulira ebirala byonna byonna omutwalibwa amalwaliro eh, tugitwala kubanga ye gavumenti mu sente ezo ezikolebwa zetuyita social service fund esente yomu womusolo biki byetekeddwa okukola ofuna bulungi hmm. principle number t kasitola ba gavumenti ngaebikolwa byayo tebirowoozezza ku muntu asembayo abaffe abantu baffe betulina mu gavumenti bakwogera ki awatali ensi eyo gavumenti oba teriiwo ebibiri mu gavumenti ya museveni tebiriiwo era tebitunuluddwako there is no anyway gavumenti ya museveni bwetunuulidde omuntu wa wansi tewaliwo bwetunulira mu myaka makumi asatu muetan gitugenda mwana ku luno olabira gavumenti ya pulezidenti ngaeyogedde ku kigambo eggwanga uganda nga ddyo butewetekeddwa okuyimirirawo okugjako okulaba ensasagge embeera yakuwanaluza bino bajjawo mutego guno basisawo mutego guli baleeta kino baleeta kiri ebyo bibiri bwobanga okyabuuza eggwanga gye riri buuza lyafiirawo okuva emabega otuuka wetuli naye bwoga nti tulagawa twafa dda tetulagetulaga okuyiga tewali gwogiraba wa okimbuulire nze njiraba wenjiraba kwebale nnyo etajja kigere <laughs> wokijjawo okizza wokijjawo era abanafu abatulaba nga twabategezeza tuli live this todays show as live atwadusazeo tugifule live because nga kyetwetaaga kulaba gwe olowooza ki kwene embeera eri mu nsi yaffe uganda gwe kikyolowooza ku bintu bino bagamba gundi yabika gundi yabika gundi yabika naye ngaekituufu yabika goli okiwuliddeko yenna yenna akirina akituweereza kuba tumanyi nti ensi eno abamu bakuba bukubi nkokola kwetuli live on flashlechano uganda awamu ne ku point media kakati n'olwensonga olunaku olwaleero e, headlines eyogedde bulungi ebyokubika pulezidenti biranze poliisi eyiga lumbuye n'abalala ne bateekako wano mbu ababika kabaka basatu nabo bakwate babano naye nga si bakwate nga tuli nabo wano olina akantu kayogeddeko nti anakukwata amala kukola ki amala kulangira eggwanga nti ngenda mukwata ekyo nebuuza nti gavumenti weba etuuse kweyo levo nga basooka kasuka jjinja mu kisaka kulaba afubutuka bakwate oyo ii amawulire ge bayisemu basaggule muprocedi hmm. yentuufu nga musango gwonna teguli mu capital offense mu mateeka hmm. owandiikirwa ebbaluwa eririddawo eyange bayiseeyo eyo capital offense its not a capital offense omuntu waddembe poliisi okumuwandikira nti waliwo ensonga eguddewo mumwegi emisango gyonna hmm. ekitali mu capital offense n'abaga nti siriiwo nja kujja kuba bamwe ennaku musanvu asobole okujja mu nnaku ezo ludi zaalinga kkumi na nnya eza buganda enkadde mu mateeka gaffe nga bakuwandikira ebbaluwa naye nga bakuwa ennaku kkumi na nnya olondeka olunaku lumu lwogenda okujjawo obujulizi bwo nekino weekiri naye poliisi bwe yasukka enjala n'embeera ya gavumenti bweri nga tetufudde ku bitongole byayo poliisi bwe kino erina sente empitirivu zekuŋŋanya mu kitongole kyali kya internal affairs naye bwe batunulya nga bankuseere tubanenya ate kunyaga naye ate bwe bakyusa obuufu obwo ne gavumenti nebajononeramu olwali tekyali ayinza kukuwa kalembekereza nti oli yawaabye nti balwanaganaga nti bajja kuleeta bakuwandikidde ojje wewozeeko omukyala kwowabidde ku nsonga ndi nowaayo olunaku lwona ojja balina kukunoonyezaawo esente ziba zakagwirawo ezo naye amateeka tegaliiwo sinnafuna ku bbaluwa yonna envunaana nga looya egamba nti jekananadwe tukwetaagako wano ojja onnyonnyola ensonga eno eyo procedure mu mateeka out of those crimes ezitali mu capital offense hmm. naye ate bwebagamba nti baluwa yayise eno era sirina kulandukirayo yo kenyini bukedde ewa obujulizi bwayo ku federo mbuye pengepenge jekana nnaddu lyabakwatiddwa baliriddawa ekyo kimu ewa obujulizi ensonga nga bwe yagifulumiza bakwatiddwa ku lwaki obujulizi bwe buli ekisembayo ku kyo ate era mu nkola y'emu eyambe ku gavumenti bwe bayo yeyina obujulizi nga si gavumenti yagiyiseemu eweeyo obujulizi obwo muba cid nti ah, mubadde munoonya bano obujulizi buno tubulina hmm. nebebagabuze nsaasira ba auditors abatudde mu bukedde nga yo olupapula lwennyini nti embuda zennyini magezi temuli bano ba auditors tebakikoze bulungi amawulire gasinga kufiira mu ba auditors n'ogattako mukama waabwe omukulu mm, mm. kubanga naye atunulamu naverifayi nga tiagugajja tukole muyiseewo nga odita akoze omulimu bagenzo nakirabirako mupapula lwakamunye bagenza okulaba yes. nga eh, bino byebisaanidde nali nduweerezaako kolumu nga tukyali ene luweero nga mm. freelancer mm. waliwo omusajja bamuyita katta yalina amayembe mubitundu byawo okwata kulwekigulu awo nokukiraawo munsi akafunkeerabiddemuko bwaba n'amayembe amayembe gali nga gatta abantu gaali gakatta abaana basatu nabamukwe buli era n'omusawo gwe baleeta ogakwata mm. najja era negogera byegayogera ebyali ebituufu netukwata naye opapula bamuli nesimu eyo nempereza mawulira go nentyping ebituufu webyali mm. lupapula lwakamunye mukuwandiika mm. dwassaako omutwe ogugamba nti katta amayembe ge gassa abaana mwenda ne gakwata n'abakazi oba makumi abiri ebitaali mu sitole gye nnaweereza era nakubira otomulimuga nti ebintu byotaddeyo nga si be nnakuweereza nti aa amawulibwe gatube gafaanagana ne mugamba nti wali otutteko obuvunaanyizibwa otunuulire erinnya ki eryakuweereza amawulire hmm. kubanga ateekako nti jakana nadduli omusasi nali nkikola nga ndi mu social work wetwali twogera ku kituyita uh, olupapulo lwetusoma uh, pepe eyo bagiyitaani eyebiriwo current affairs hmm. nensaba kubuka gundi olupapula ne banzikiriza mbaweereze nga njagala verifyinga pepe eyo mu current affairs mu social work gyetwali tukola by then kasitabaakola ekyo nanaabuuka bunafsi naga nti abaayi bwemutemufaanagana natambula butambuzi sadda noba esonyiwa mbagambe kyabo abajega nabino bwebiri mufeeyo nnyo okufulumya amawulire agasobola okubaamu amakulu amakulu tetubaamu kabubaamusi abaffe nensi bwefudde okukuzibwa era nebifuna abakulembeze biŋaŋaali buli wootula mu sekita yonna gyogendamu tosanga yakuzibwa okujjako akulembeza profession ethics zabulirawo okay kale nolwensonga eyo bwoba olina kyobuuza ene question gyosindise kindly eh, ebizimuzo tugenda kuzisoma tuyinza obutazisoma ku lwembeera y'obudde naye nga tubebaza nyo mwe abekumidde ku mpewo abaliko live mwebale nnyo comments andvis ona bimusindise mwebale nnyo abatugambyeko santumuterezezza tinekya netwak asoza tusumbwamuko naye kakati buli kimu kiri bulungi honarebo wali mulamu honarebo wali si mukwate honarebo twebaza omukama yeka yeka akwadde obulamu n'amagezi nga bosobola okwanukulaba n'abantu in a professional way si kuddamu nga nga bali bakamunye baisi bakamunye hmm. abajabula ebintu nga bwe kiri wekiddamu hmm. nga tunatera okumaliriza taata wafe ali atya mu mbeera ya covid-19 wano tukinkinya na mpindi nawe ojja kuvuga emmotoka omulaga abaliyo amunyonyolere wewaawo basi nakeera kugendayo kumanya nti ali bwati ne bwati wabula hmm. mpuliddeko kyasimunganga nti awe bakugambye bwe bati muga nti a kyengenda okunyonyola lupapula lwamawulire hmm. kyewanyonyola oli simon simayo muwembeera akaayi hmm. bwe bafulumya amawulire ago nibaga nti bwe babafulumiza nga sibesi kyekitongole kubanga etteeka edda likugamba nti oyakozesa agenti yenna aba yeekolera simon muwembe erakaibwa obanga yafulumya ebigambo ebyo oba peter muwembe oba simon sitegeera bulungi bwe watyo kale njatunulya cbs mubwayo yebevaamu statement esigwanidde hmm. naye nemubino bwenamukubidde simu nantegeezao nemuga nti njakwanukulyamu ango yemu gyewababuulizamu nga gwebalira oyo omukulu atalina bbaluwa nobategeeza ebigambo ebyo hmm. nti ddala ninze katambi naffe abali eyo bukeddetwe ku mawulire ago amatuufu ereme kubuukabuukira ku bantu hmm. nga tutegedde era ndooza katwendekera maaso awo tujja kulaba response eyono mukulu lumbuye bwanaaba naye nga asobodde okubanukula kuba ekituufu kiri nti ensi eno yonga bweti nga bweri ensi eno yonga bweri tulina okumanya lwaki ebintu bitambula nga bwe biri mu kutambula hmm. kakati n'olwensonga eyo so olunaku olwaleero tukyali wano nga tuli wamu n'omukulu suleimani nadduli bambi bamwogeddeko naffe byatwewunyisiza netugamba waye katumunoonyako ye abyogerako ki mm. ebyo byemuwulidde byasobodde okubaanukula ekituufu mujja kimanya ekitali kituufu nakyo mujja kukimanya so abasobola omukontaktinga essimu yo mukulu mbadde nsaba okukkirize njiweeyo njibaddize musajja munyumyemuko nga tuvudde wano ku mpewo abantu ebintu byebakubirako amasimu esimu linagiwayo luli tebitegerekeka okwezimba kwabantu kukyali kutonako oli ayagala kukubira olunaku lulamba ngaoyogera n'omuntu omu ekyo kimu nomubuuza tuuka ku principe oyagala ki specifically nakwebaza esaawa bbiri ayagala kukwebaza eyo nonokredit ekyo ekintu ekyo ekirala ekirimu ekizibu obawa enamba zesimu hmm. mu bimpimpi enamba eh, tugireke naye kakati abagala okubuuza ekibuuzo kyonna direct musobola okubuuza ano direct musobola okwitaku enamba yaffe eya flash eh, you can comment mukulu honarebo ajja kubiddamu ate abanukule kumwe direct nga bulijjo bootera okukola hmm. naye nga tuyinza obutasukaano ebyo byebibaddewo byebibadde mu mpapula z'amawulire okwogerako ku suleimaani jakana naduli nti yomu kwabo ababiika nti ate mukwate ekiinzasinga bazuula nti asobola kusunga bukedde eyo okukola eyo ebintu nga tebalina evidensi yonna waliwo abuuza ekyo ekibuuzo kwebyo biri ku simu ajja kubiddamu nti singa bafindinga out you are very innocent hmm. osobola obasiba webala enyo abuuza ekibuuzo ekyo right now teri teeka liziiza muti erina kuwawaaba oba kuwawaabirwa interest eva gyendi gwe babyogeddeko bwe biba bibalemye osobola okufuna interest ebaggalira naye mu butali butegeevu oba esonyirirayo eyo <laughs> nga bogambe obaleka otunula butunulizibwa ebatunulagamba wayi naye bwe kijja nga kasomba kaddira ate otukanoba wabira noleta ne evidence enkadde ngaeyo hmm. hmm. ne ka tekiri eri bantu basalawo nti tubawawaabire nibaweza komenti eziwerako dda nti tubawawaabire tusobola okubagalira eh, zo komenti kweziri zo bazisindise nnyo eh, abamu bagala obawawaabire abamu bagamba lwaki okyankalanya erinnya lyo bakyankalanya erinnya lyo so kakati n'olwensonga eyo kale mwebale nyo mwebalire eddala naye munala agambye nti jona uh, wanebungeza agambe thanks for the so omulana uh, agamba sound tebadde taliiko netwatereza everything is clear naye nga asinza okunsanyusa agambye abantu bano babawabire abantu bano babawabire <laughs> mumbeera gyetulimu eno eya covid mm. ani akyasigadde ngaensawo yenamu ey'okuzunga mu misango egyo banaasonda esente zewabire emisango tokuvaeno buveeno nomaki nga paka mukoti nti mpawaabidde obimanyi ebifanaganako nga evosa ogwowabira omusango ogwogwo mukedde neyita eri mubalamuzi enkola ebaddewo nene birabidde ku byaffe wano evidensi eri ku byamataka getubadde tuwoza hmm. negutwala emyaka mukaaga bakyawoza defamatole tebanafuna bujulizi obulabikako bwe butyo nayenebagamba tenafuna bujulizi nafuna bujulizi lwakuba nti abalamuzi zesibatya kusiti abalamuzi era waliwo yankubiraku kemagawo nga njogedde ku nsonga z'ettaka baali bamuyita erinnya naliwandika kapapula nambuuza nti ogenda nonyonyola ebintu byettaka ebyo nofuula abalamuzi nga ffe abataliiyo nimugaa nti ani yakusindika mu somero osome yali nze oba wegenda ku lulu nti ambadde ensaaga mu busaazaawo naye enjenyera ginyonyeramu ettaka eh, ebitabo gwe babojjawo ebyo tusotwa ku bujulizi obwo naye nga omulaba gidde mu bujagalavu naye nga mulamuzi ekireesa ekyo ki tetugobera individual mat mu ggwanga uganda tuleeta bantu ki omusanga mulamuzi naye nga mu kirasi yatuulangayo emirundi ena hmm. mu wiiki ebiri mu semesita enamba ey'emyezi ena ng'asomyemu wiikisi bbiri ezijjudde omusuubira kuvaamu ki ye bwe yayiga oluzungu nalowooza nti asobola okuba nti mulamuzi ne babawa be bali mu gavumenti ya museveni abasinga naye temulimu bazimbi erigase batono buli hmm. gosenako munyazi sente waliwo ezogerebwa ate ne balya ku patizi bbiri yenkola eriwo naye omuntu agenda kulowoozebwako dde kale interest eno weba nti yakuwaba musango hmm. sirina kye ntya kuwaba musango ate simanyi kugyewabirira ogwowaaba nogwewoleza ate gwetaakaokugamba nti gundi yatudde mukaguli basi nikakuwoleleza balanze nimekuwoleleza wewao tuyanza unaba tuyanzege so mm. mwe ekyokuwa wabira bana abantu tukirindidde mu koona sibulaba tulaba tulapurogramu yaffe neesosa nakobaleero bannafrashlet channel nkisanyusa ateera nate okuddamu okuba nti okusaganyiza obwanga naddala abantu abali obuufu obwenjawulo mu kwoleseganya kwaffe okw'obwanga mbeebaza ebbanga lyonna entakera okuva n'okuyimirira ku nsonga ezimu ne munywera kale mabega kawo nali njigera ku nsonga y'obwakabaka gye tuliko mu kusonda abalange n'abambeje gye bansindikako okubako be twaliko naye nkiya kuyita ne ku mukutu guno newankubadde siwe nayita ku mulundi guno okwebaza ku bantu abo abasonda essente ezo newankubadde tezinneba kuggwayo naye baalaga omwoyo ne basindika essente ng'olitakumayiddeeko ddala obwesige ngaobwo bayibuli kyega nti bunaebanja obwesige busoka muggwe ngaenjo hmm. nolyoka obanja obwoli oba onfuna bulungi hmm. era obwesige obwo bunakuddiranga nga gwosoose nabwesige eri omulala naye ate abantu bampa obwesige kisamanya nti basobola okukikola kubanga bangi babadde bankubirako awo nebaga nti hawayogedde ku nsonga gundi naye bagundi batutamya obubbi ayogera enjogera bbiri nasaba esente zino nasaba zirina